Cioè, andiamo di panza, arriviamo, che passi la sfida, ci vado a E agora número 8. Eh, tubanje kubasuhuza abayobozi ba kampani ya misoso eh, ahangaha mwaje ni ku kibanza twagira ngo mudusobanurire uburyo iki kibanza giteye n'agaciro kacyo n'aho umuntu yabasha kukibona kugira ngo abashe kucyishyura amafaranga ye no kuyabona bisigaye bigoranye ariko akayatanga yumva afite umutekano y'uko yarangiwe na misosi icyo kibanza icyo kibanza cyaba giherereye hehe cyaba kingana gite cyaba kiri ku mafaranga angahe umuntu yabasha kukibona anyuze kuzihembaga, zihe mbuga zanyu zabasha kuba zamuyobora aho hantu akaba yabasha kugura icyo kibanza mu buryo bwizewe murakoze eh, murakoze cyane rero kumpa ijambo eh, rero kino kibanza turimo ni ikibanza cyiza giherereye mu mujyi wa kigali kikaba kiri rwagati eh, uvuye nyamuduha mu miduha eh, uvuye mu miduha ni ku cyapa cya mbere uvuye mu miduha ni ku cyapa cya mbere rwose akaba ari ikibanza cyiza kiri ahantu hegutse eh, ngira ngo hepfo urareba uriya muhanda uhari urabona ko hari n'imodoka zirimo zizamuka ziva mageragere zizamuka rero hano turi ni mu murenge wa mageragere mu kagari ka Nyarufunzo ni nyarufunzo ya mbere ni ukuvuga ngo rero kino kibanza ni ikibanza cyiza gifite makumyabiri kuri makumyabiri n'udusago dukeya akaba ari ikibanza cyiza cyane rwose umuntu ukifuza arishyura amafaranga make ugereranyije n'ahantu ibibanza bya kigali biri iki kibanza rero kiri ku mafaranga make kuri miliyoni zirindwi zonyine gusa urakibona rwose nta yandi mananiza tugahita tugukorera na mitasiyo ku buryo bworoshye cyane rero umuntu ugishaka yanyura ahantu henshi hatandukanye tuza kuza kucyamamaza ahambere ni kuri website ya misoso ariyo wawawa akadomo misoso akadomo rwa cyangwa se akanyura kuri youtube yacu kuri youtube cano wandika misoso kuri youtube uhita ukibona kuri paji ya mbere kuko ubu tuvugana mu minota mirongo itatu turaba tumaze kugishyiraho kimaze kugaragara ndetse si n'aho ngaho gusa iyo ugiye kuri linkedin linkedin naho kuri paje y'uwitwa credo hayi cyangwa se kuri misoso limitedi naho uhita ugisangaho ujya kuri linkedin ukandika credo hayi cyangwa se ukandika misoso limitedi ubundi iyo wanditse ijambo mageragere gusa icyo kibanza kiza kuri paje ya mbere ugahita ukibona ukaba ushobora kuba wakishyura utagiye n'aho ngaho ushobora kujya kuri twita twita rero ni twita ebyiri ushobora gusangaho kino kibanza nta handi hantu wagisanga ni kuri twita ya misoso limitedi kuko wandika misoso r ugahita ubona ibibanza byose biriho washaka kubona ikibanza kikwegera ugahita wandika mageragere icyo kibanza kiza ku mwanya wa mbere cyangwa se kugira ngo bikorohere ukandikamo amafaranga amafaranga kino kibanza kiri kuri miliyoni zirindwi iyo wanditse miliyoni zirindwi ibibanza bya miliyoni zirindwi kuri LinkedIn bihita bigaragara ndetse no kuri YouTube ni gutyo rero umuntu ugishaka eh, wanyura ku mbuga nkoranyambaga zacu za misoso ndetse kugira ngo tuzajye ucikanwa n'akandi kantu ako ari ko kose gashyashya akabanza ka makeya akazu ka makeya wajya kuri yutube yacu ugakora sabusikarayibu ndetse ugakora layike ugakora sheya ku bantu b'inshuti zawe bashobora kuba bifuza ibibanza ahantu hose hagiye hatandukanye maze icyo kibanza tukakikugezaho mu buryo bworoshye rero karibu numuze tubageze ahantu tubatuze heza dore ko umuryango mwiza ugomba gutura ahantu heza urabona ko kino kibanza kiri ahantu heza ndetse hameze neza rero karibu muze tubatuze ahantu heza bayi bayi